bio induit forcément des, prix qui sont, mm. on va pas dire élevés, mais qui sont quand même relatifs, enfin qui sont pas accessibles à toutes les gouttes, Et euh, malheureusement, j'ai souvent la, ou j'ai parfois la, réflexion de, et si on prenait de la viande pas bio, est-ce que ça ferait pas moins cher quand il y a une table de 10 personnes où il y a une des 10 personnes qui a une, une grande sensibilité au bio, à l'éthique, etc., ou qu'il y a une des dix personnes qui a des, contraintes alimentaires, bah, ça va amener les neuf autres personnes de la table à venir manger là, et du coup à euh, aller dans le bon, dans bon sens. Ou, à réaliser aussi À réaliser, pas forcément. ils Ils reviennent pas après une autre fois euh Ils reviennent, mais c'est rare que j'entende comme raison euh, on vient chez vous parce que c'est bio. J'entends on vient chez vous parce qu'il y a de la place dans le parc pour, euh, faire, euh, pour, que les enfants jouent. On vient chez vous parce qu'il y a des, assiettes pour les enfants qui ont des légumes dedans et qu'on n'a pas de, nuggets frites. Oh, ça, ça fait partie de la, civilisation. aussi. Oui. La santé, l'impact sur la santé est quand même important aussi. Voilà, pour le sens social. pour, pour plein de choses. Mais c'est rare, c'est très rare. Moi, je vois j'ai beaucoup de discussions avec les gens qui viennent pour organiser leur mariage et euh, j'ai moins d'un mariage par année qui vient ici pour des raisons d'éthique ou de bio. Ils viennent parce que c'est beau, parce que c'est joli, parce que... La grande, grande tendance de la, restauration, euh, c'est ces plats pré-cuisinés on n'a plus de chef cuisinier, mais on a une armée de, gens sans aucune qualification avec euh, qui gèrent chacun 12 micro-ondes et qui mettent les plats euh, quelques minutes au micro-ondes. Et honnêtement, c'est extrêmement compliqué pour le client final de, faire la différence. Peu importe, en gros, l'assiette que vous commandez dans la carte, elle sera de base toujours pareille. Il y aura 5 légumes, un féculent, et puis le, le que vous avez commandé, euh, un filet de truite bio, euh, des côtes d'agneau ou, autres plats végétariens, on a des, boulettes de soja par exemple, etc. Et en fait, la base de toutes les assiettes seront, toujours les mêmes. C'est ça qu'on a vu en cuisine, c'est qu'ils vont préparer à froid. Les assiettes sont froides, les légumes ont été euh, blanchis, puis refroidis euh, et stockés comme ça. On les pose sur l'assiette, on prépare au début du service le nombre d'assiettes qu'on va avoir en, enfin le nombre de réservations qu'on a. Et puis après, au fur et à mesure du service, en fonction de ce que les gens ont commandé, ben, on va soit rajouter des pommes de terre nature, soit rajouter la céréale du jour, soit rajouter du riz, soit rajouter des pâtes fraîches. Le coût économique de se regarder dans la glace le matin et de se faire un sourire est très élevé, mais il fait du bien. <laughs> C'est une bonne, euh, bonne philosophie. C'est la mienne en tout cas depuis que j'ai repris ici. Et... Ah,